Так, відкрити вікно. Бо жарко. Зараз. Оп. Ось так. І мухи не залітають, і сквозняка по низам нема. Треба буде все попротирати, вже пиляк все побралось. Так, що у мене на октябрь? Ось залишилось у мене на октябрь. Ось ці дві свинки. Кантур. Вес Ну, вес хороший. А ну, вес хороший. Я думаю, не меньше там плюс-мінус 200 кг. Це вообще длинна, хороша, така висока. Оце, що осталось на октябрь. Тобто на цю п'ятницю і на наступну п'ятницю. Голови вже заказані. Все заказано. Кнопа так і сидить на креслі, нічого не помінялось, нічого не став, вона поїсть і зразу сідає на стулочку. Казали, що дай їй газету, ну вона газету читати не буде. Постав їй телевізор, щоб новості дивилась. Телевізор я ставити не буду. Ну, це в неї, коротше, це одна в мене така свинка, що це поїсть і зразу сідає на креслі і сидить. Грижовик це от нашої е, ефки, яка перша поросилась, це її поросятко. Було з грижею. Ну, я думаю, ви історію знаєте. Зараз грижа затягнулася і йому вже та скільки 5 з копієчками. Ну, вес вже, я думаю, кіл 170 є. Тобто цих свиней от ефок від моїх, енергія росту, якщо при правильному кормленні, енергія росту просто зашкалює. От дивіться, це до пороса до опороса. Отакий грижовичок. Тут я спрашував плітку от летіла. Плітка вона не відпала в мене. Плітка, бачите, там не відпала, а тут у мене шифер прикручений. І шифер Е, і на шифер я поклеїв плітку. Так от шифер на цій стороні, я не знаю чого, але він почав сам по собі грати. То то типа розшириться, то сузиться, така ось движення. І плітка поотпадала, соответственно. Не знаю, що тут робити, може просто побілю та і все, плітку остальну зніму і все. А так же само зроблено на цій стороні, он, за ківлянкою. шифер там нічого не гуляє, не бігає, я не знаю, що так. І все, плітка держиться. А тут а іменно чогось отак. Тобто вона відпала із-за того, що шифер просто-напросто і грає. Ілі не так прикручений, ілі щось. Це, да? Кнопа. Кнопа. Сидиш на креслі, да? розсуждаєш. На пуле тоже кнопка хорошо пішла. Ну а грижовик це вообще шедевр. І також спрашують по нашим жевжикам. Дивіться по жевжикам. Ось цим жевжикам сьогодні скільки вік? 20? 21 день. Ось. Свиноматка так і тяне 16 поросят. Нікого не придавила. Це по цьому виводку. Всі здорові крупні поросята. Їх 16 штук, їм 21 день. Предстарт я б не сказав, що сильно їдять, тому що їм вистачає молока. У мене лучше предстарт їдять, ось ці, що менші на 10 днів. Оці лучше їдять предстарт, чим оці. Ці лучше у барашкини. Значить, дивіться, ветврач мені каже, що Стас, убери поросяту 20 днів, вибери вже крупних, ну то есть ось, допустимо. Він вже кіл не знаю скільки. 9, мабуть. А може і більше. Вибери всіх крупних, штук 4-5, забери. А ці хай ще побудуть з ними. З свиноматкою днів 10. Ну я думаю, я заберу крупних у 25 днів, а, э, то есть крупных штук 6, а 10 штук оставлю і ще на 10 днів, то есть до 35 дней. Вот так. Ну, а вітрач каже, уже їх забирай. Вони вже здорові, предстарт трошки жують, то каже, почнуть їсти хорошо. Ну, то есть отак. А так що, які вопроси? Ось тяне свиноматка. 16 поросят. Сама свиноматка. Дивіться на її состояние. Не худа, Ну, вон, бачите, підійшло їсть предстарт. Хто хоче, підходить їсть. Тобто вже почало їсти, але ну, не сильно. Ті краще їдять ось рядом. От такі грайливі, хороші, веселі поросята. Сказати, що є чахноти, ну не скажеш, нема чахнотів. Обичні стандартні поросята, обичний виводок. 16 штук тяне свиноматка. Це для мене, якщо чесно, ну, удивлення. У мене такого не було, таких опоросів, що по 20 штук. Ну, а так ось наблюдаю, що тягне. Якщо їх навіть і оставить усіх на 35 днів з нею, е, нічого страшного не буде. Єдине, що яка ситуація, як вони починають їсти, вони ж всі крупні, вони просто фізично не поміщаються. І тут відбувається дуже серйозна бойня у них. Тому краще убрать штук 6, а 10 менших оставить. А 6 убрать, да, Нюрка? Нюрка покрита ландрасом, який мені присилав Серега Хаврат. Подивимося, які будуть поросята. Нюрка, ну животик росте, дай Бог. Ну і нюрка, звісно, росте, це просто. Я думаю, в Нюрки кіл 400 буде весом. Ну ось моя рука. Е, може навіть і більше, так. Да. А тут ж покажуть, покажи поросят. Ось один випадок, всі 16 живі, здорові, нічого не є, то ти їх уже і не придавиш. Тепер другі поросята. Ось вони. Отдихають, і там лежать, ці тут туалет бігають. Коротше, хто що робить. Тут теж 16 поросят було. Ну я, е, Вона не придавила нічого. Я одну свинку убрав. Вона наскільки слаба, чаморошна була. І коротше, виходить, яка ситуація? Вона не могла, в неї вже і сил не вистачало добратися, щоб молоко пити. Їх же ж багато. І вони її відкидують, відкидують, відкидують. І я дивлюсь, вона просто тухне, тухне і тухне. Тобто, ну, вони просто її не допускають до молока. Тому я і вона не придавлювала, нічого, я її сам убрав. І все, думаю, ну що її, ну таке вона прям, ну докармлюють, підкармлюють. І панька ця і соски, ну в нас время на це немає, ми цим не займаємося. Должна викормити свиноматка, тоді буде стандартне, здорове порося, яке буде мати хороший гормон росту. Тому якби, цим ми докармлюванням і сосочок ми не займаємося. Тут те ж саме. Я так само зроблю. Буде в мене 25 днів, заберу крупняк, а тих всіх оставлю. Потім хай ще 10 днів буде мелкий, як і помельче. А так теж хороший стандартний виводок. Ну тут виходить зараз 15 штук, а було 16, а тут 16. І 15 плюс 16 31 порося. Так, що за драки? Що за драки? Е! Е! Вы из многодетной семьи, зачем ви б'єтесь? Ну зачем ви б'єтесь? Морди грязні. Зачем б'єтесь? Розказуйте, зачем? Що за битва? Еге. Е, е, жевжики. Жевжики. А? Ти хто? Жевжичка? Чи жевжик? Ось цього треба буде забрати, він крупний, Він молоко п'є, он, он. ну їх буде, штук 5 таких. Ось цього, штук 5-6 відберемо крупняк, заберемо, а тих ще 10 днів підтягне. Коротше, отак по поросятам. Всі живі, здорові, нічого страшного, ні з ким не пройшло, все хорошо. Ну а Нюрка поїла, лягла дихати. Її теж треба в якийсь станок, який у мене увеличена версія, в увеличений, тому що крупна така жінка. Ось те же саме поїла, бачите, і пересіла в друге місто. Хатак сидить. І сіла на кресло. Все, справилась. Оце у нас така кнопа. Любительница сидит на креслі. Зараз вона, якщо він її прогонить, туди сяде сюди на край. Ну їй тільки отак треба сидіти. Сидить, розсуждає. Ну вона і звик і не шуглива. А грижовик то такий шугливий. А вона ні. От зараз він її відгонить, вона пересяде і сюди прийде сяде. Да, Гришка. Манать грижовик, прямо на глазах росте. От грижовика раді інтересу будемо вбирати, з вісом, який буде вес у у скільки там. Це він кінець апреля, май, іюнь, іюль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. От якщо в декабрі уберемо, там приблизно буде в районі 8 місяців, плюс-мінус 8 місяців. Треба подивитися точно, коли він рожден і подивитися, який буде вес у 8 місяців. От ефки. Ця то чуть відстає від нього, ну це ж взагалі було як типа доходяга чахнуточка. Ну теж пішла. Ну відстає, але ну, не, не дуже так багато. Ну а грижовик, звісно, це просто. І ще ж октябрь місяць, весь ноябрь місяць і там, грубо говоря, начало декабря ще багатенько набирає. Тот же корм постоянно есть. Кто захотел, підійшов, поїв. Ну потом их поубираем теж клітку вимиємо, доведемо до ума и будем запускать нову партию. Виясняють, виясняють. Чекай, бо мамка придала. Зараз лягає, відбігати. Бачите, відходять, як лягає. Ну куди ти лізеш? А, Лягла. О, де коники стрибунці. Той спить там, ці гуляють. и тоже сплять. Ну, если бьются и э, устраивают разборки, то, я думаю, все значит их нормально. Вот понарезал вот таких вот, получается, посадочных мест для бруса. квадрат был 100 на 50 мы распускаем вдоль делаем и вот такие получается сюда вкладывать брус если встречный брус пив сюди і пів сюди И прикручуєш на болти дирки ще не сверлили То есть Тобто дирки насверлим і буде от допустим якщо взяти верхню часть, як буде йти от так приварюється до труби самі оці переходні пластини і сюди вкладується брус і прикручується насквозь на болти. Ну, то Потім ми до цього дійдемо і я потім покажу. Значить, дивіться, що ми зараз зробили. Я розібрав цю частину вагона Абдер, у мене воно було оббито ще з прошлого року Абдер, тому що знаєш, що тут у мене несущі уголки там через кожен метр, де більше, де менше. Ну не важливо. К цим уголкам ми поварили отакі от своєобразні стоїчки. Зараз покажу так. От, отакі стойки поварили. Стойки ми посверлили для болтов. І тобто у нас зараз піде тут ось брус. Брус оцей, що буде із самого. Вон, э, бачите, де зустрічається брус, соєдиняється, там одразу ця ж э, пластина посадочна для бруса. Тобто Зараз ми сюди будемо крутити брус і там поваримо оці посадочні пластини переходні і теж туди вкладемо брус і скрутимо на болти. І оттуда буде з того бруса стропільна система буде йти і аж на цей брус. Вчора цілий день морочили за цими от уголками, ну все ровненько, все хорошо, все поварили, що жалоб особо не поступает. Вот так. Сейчас будем монтировать сюда брус. И брус же піде у нас от той части. Піде, піде, піде. Піде аж туди. Вон там уже переходна пластина зварена. От. І сюди вкладуватиметься брус. І виходить з того уголка. Вон з того піде. Це все один уровень. Піде на вкладку сюди. І потім під бруща зробимо селення, квадрат, труба у нас є 60 на 40, по-моєму. Сюди поваримо. Ну а потім почнемо сюди переходити. І так потихоньку. Коротше, крутим брус. От, а так виходить. Вон соединительна пластина. Ми в неї заганяємо брус і скручуємо на болти. І все, я так і пішов. Зараз ми понаживляли крайні. І ось так пішло. Та часть самого вагона чуть-чуть ниже, тому ми зробили по уровню наші кріпіжні уголки. Там чуть вище, тут чуть, ну все по уровню, щоб було независимо від вагона. І зараз я йду і отак от прикручу на кожному соединении два болта. От де соединяється брус тоже тут еще сейчас один болт закрутил. И так везде. Так вот будем сейчас это все просверливать и прикручивать пока я буду прикручивать дядь Саня вары квадраты Квадрат нам надо Він там 60 на 40 квадрат. Квадрат надо нам під цей брус на всю длину для усиления нагрузки на брус бо бруса мало буде. А з квадратом в місті і скріплений, соєдинений в одне ціле буде то, що треба. Для цих раз, два, три, для чотири, для двох пар стропів. Це перше. Потім він варить зараз там зварить їх в длину. Кидаємо отсюда, з цієї точки на цю трубу. І так же само далі цього квадрата, що буде у нас, кидаємо на втору трубу, тому що у нас всі дві труби независимі від вагонної частини. І таким образом ми отримуємо своєобразний бермудський такий треугольник буде. Оттуда сюди, сюди і все буде розкріплено. І буде бермудський треугольник кріпіжа. Ну, це я так тільки що придумав, не знаю, що так, ну хай буде так. У мене то черепашки, то чебурашки, то захвати, то крапіки, то ще щось. Коротше, отак. Ну а тут отак ось вкручуємо по два болта, зажимаємо, що аж вдавлюється в брус. Тобто отлично. Ця часть нам треба в першу чергу. Оцю часть розкріпимо. цю оцей ось трьохугольник зробимо, скат. Ну а потім ще буде по центру теж розпорка, ну то потім уже як будуть стропила стоять, то вже по факту додамо. Коротше, давайте зараз це зробимо і будемо продовжувати далі. Це так виходить. От у нас два уголка тут попались. Начинаем. Есть таке дело. Берем сами болты. 4 штуки. Сразу. Я так делаю, щоб в брусу люфта не было. ну то есть, чтобы не ходив він, щоб в притирку. Поэтому він так от руки не залазит, чуть-чуть його приходиться Вот так. Ну, щоб брус не гуляв, а лучше як лучше. Отак. Все, є такі в нас фішечки, фішечки, торчачки. Йдемо далі. Беремо 4 шайби. One. Two. Three. Four. Беремо маленькі шайби. резиночки з них знімаємо. Ви скажете, а зачем? Що, що, що ти так робиш? Ну я так роблю. Бо в мене шайб багато таких. Отак. так гайки. Есть. Тут есть. Кислота есть. І тут есть Беремо циганський ключик, який я купив у циганів в своє время. І отак Скручуємо. Якщо прокручується, то піддержує отверткой. Аж аж репить усе. Стягує дуже хорошо. Бачите, шайба вгрузає. Дальше поехали, сюда. Отвертка. Есть. Теперь дальше. А потім уже як підсохне дерево, все можна весною залізти, ну це ж я з ангару на вагоні буду якісь доски там хранити, таке. Воно буде як чердачне поміщення, то заліз підтягнув. Ну як уже підсохне саме дерево, вже потім можна залізти з ключиком попідтягувати. Отак. Отак все виходить. Все. З цієї сторони отак. І так по всій длині. Щик треба прокрутити. І також сюди. Ну тут я вже все покрутив. Аж до кінця. Це мені треба ще Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім. Сім чи вісім штук ще покрутить уголків. 16 болтів. Ну а вон дядь Саня робить. Соединяє, сюди ж на соединяшки. Зараз будемо варити. А тут у мене розчитано е, по стінам так. Ну я планував так. От допустимо у мене йде уголок. Цей уголок, що ми приварили, ось він. І виходить, що я на самі уголки покручу брус 50 на 50. І мій брус буде вище цього уголка. Ось. І туди брус на дерев'яний брус накручу теж 50 на 50. І в мене вся буде стінка ровна обрешетка для обшивки профлістом. Профліст стоя. І ровненько погоню. Через кожні 50 см брусочок накручу на сам каркас і вийду аж туди. Тоже накрутю вовнутрь между уголками брусочки. І для крепежа профліста. так буде. Ну воно потім буде вид зовсім другий. Це я так показую чорнове, яке воно, ну а потім як культури, це буде то, що треба. Так, тут у нас вже по фермам. Ферми всі, всі ми перекрасили, ну не ми Віка перекрасила. Ми тільки перевертали. Тут купили краску, трошки не така цветом, то видно, що оця ферма світліє, ніж ота. Ну нічого страшного, воно там глаза не каже, якщо б я не сказав, ви б і не замітили. Ну а ці всі ферми отакі, все, ось викрашена ферма. Ну всі, грубо говоря, покрашені. Ферми робили самі, кожну трубочку розпилювали самі. Усе своїми силами. Каждая трубочка у нас распущена пополам, запущена в пластину. Ми нічого не перевертали, щоб там як є з одної сторони варить одну сторону, потім з другої. Ми одразу все поділили 50 на 50. І отак таким образом все поробили. Ось для не треба зробити 1,308. 3 метра 8 сантиметрів і 1 3 метра 3 сантиметри. І ще один потім заміряємо, він вже по факту зробить. Отак. Коротше, ферми вже ждуть свого часу. Ну, нам до ферм треба той, той відділ зробити. І виходить, як я кажу, в мене виходить з ангара, от, от, внутрянка ангара, вагон. Я там сделаю, може, со временем шальовочкою обіб'ю і буде ровний пол такий на вагоні. Він 9 метрів длина. І там буде в мене як второй етажик такий. Зроблю там ступенечки, там хранить беги мішки, там якісь бруски, доски положив. в Длину. Вони не мішають, ніде в дворі не валяється. А так, допустим, буде часть бруса. Туди розложив воно сухенько, хорошо. Піднявся з ангара на второй етаж. А там зробив ровно такі, типу як подпольник і зверху шальовочкою все обіб'ю. Ну це теж у мене в планах, це понятно, що зараз ми це робити не будемо. Ну взагалі потім як ангар буде, на будущее я так і зроблю. Там буде як в мене як хоз, комнатка така. Ну Для всяких хахарюшок, мішків, бігбегів, я ж кажу, таке все. А тут е, тут, виходить, е, ангарна часть, ось ворота в ангар. А тут а уже просто так уже вам буде понятні, ось два стовба. Сюди під'їжджати машині, якщо треба вигрузити щось сюди в кормоцех. там. Якийсь соєвий шот, ще щось. Якщо маленька машина сюди під'їде, я тут зроблю заїзд нормальний, плавний, також сюди зроблю під'їзд хороший. І буде так, плануємо. Зараз же оцей дядь Саня сюди будемо варити. Ну зараз я покажу, як ми будемо варити усе. Побачите. Так, друзі, вже й дощ починається. 4 часа вечора. Оце виходить, е, цілий день промудохались. Прикрутили повністю брус на всі болти посверлили. І содінили квадрат трубу 60 на 40. І зараз оце варимо. І виходить, вже приварили квадрат трубу під оцей длинний дерев'яний брус, на яку буде опора стропил, то есть усилили його. А так, це треба буде потім погрунтувати. Ну а ці ж соєдиняємо з тима. Отак воно примерно. Ну коротше таке діло не быстро. З кожної профілини, з кожним узлом треба поморочитися. Ну понятно, ми нікуди не спішимо, робимо для себе і не шукаємо легких путей. Йдемо по надіжному варіанту. И от получается так. І потім же ж ухватимося туди. І вже весь угол трьохугольник зв'язаний. Ще кинемо діагоналі, ну то вже зовсім друга історія. І також спрашивали, що ти такий високий робиш? Роби як отой, отой або отой. Там 3,50, 4,50 під газончика. Ну діло в тому, що Лучше привозить КАМАЗом. КАМАЗом привіз или кразом 15 тонн чи 16, є, що беруть і 17 тонн. Висипав і все, а газончиком треба лишні ходаки платити. Ну, проще КАМАЗ взяв, пригнав і все намного проще. Понятно, що і газоном коли не коли. Ну, делаємо в основному для КАМАЗа, щоб КАМАЗ спокійно висипав. КАМАЗ висота з піднятим кузовом 4,80. У нас верхня точка 5,50, ну мінус ферма, у нас буде внутри в колонах. Тобто 5 метрів. Грубо говоря, 5 метрів робоча висота це тут буде, а там 4,50. Ну, по центру буде там 4,75. Нормально буде. І КАМАЗ, і газон, і все нормально викине в будь-якому місці. Ну, тобто так. Тобто вже пішло таке. Діло не сильно швидко, ну треба його робити. Все треба взаємосв'язувати. Потім після цього ми хочемо Зараз тут подоваримо ці всі перемички, їх теж на косинки ще повозьмемо. А потім тут, де дядь Саня лізе, тут ще треба сюди до до третьої опори опорочної колони теж кинемо так. Ті то всі зв'язані там, а це ні. І отак. А після цього всього почнемо лізти вже, вимостимо собі там на вагоні, отут, що ми понаварювали такі типу стілажі, щоб ми могли ставити туди ліса. І лізти отуди наверх, туди зашивати, прикручувати брус і оттуда вже накидувати стропіла. Ну то есть делать уклон туди. Дядь Саня мотається як блоха в штанях. А я так ото. Принеси подай. Іди не мішай. Ладно, піду. Дальше займатися. Ото такі, друзі, діла у нас. Ось, я ж кажу, цілий день і особої роботи не видно. Ну, правда, що це самий, ну, необхідний цей намузил, оцей маурлат. Через кожний, грубо говоря, метр воно скріплено, зв'язано, тобто все буде більше, ніж надіжно. І тут же я не знаю, як тепер, то я думав, типа тут буде криша, а та, ну, а під кришею просто е, ну, як навіс над кормоцехом. А тепер я думаю, може мені зашити заподліцо з ангаром. Отак. Тут аж ворота в нас будуть вище, заподліцо зашити фронтон, оцю часть. А цей квадратик ось отак і оставить сюди проход. Ну тут, щоб не було видно криші, зашити просто потолок. Ну, типу, зробити потолок такий і все. І фронтон. А з внутрішньої сторони це ж буде вже, типу, як туди, як второй етаж лазейки, там туди щось хранить, ховати. Ну думаю, отак. От уже і вечір. Вроді би крутися, крутися і незаметно, що що щось і зробив. Ладно, всім пока. Пока, Анатолійович. Пока. Пока. Пока. <laughs>